안녕하세요 정말 오랜만에 영상을 찍고 있고요 지금 인도네시아입니다 인도네시아 다시 와서 친구랑 같이 영상 찍으려고 하고 있어요 근데 몰래가 어, anda memperkenalkan diri ya? Halo, nama aku Venda. <laughs> 저한테 인도네시아어도 가르쳐주고 인도네시아 문화에 대해서 도움을 주고 있는 친구입니다. Kau mengerti ya? Eh, aku tak. Oh kamu bicara apa? Ya. Mengerti aku hanya itu cinggu-cinggu. 아 ah, 친구 <laughs> <laughs> 그래서 지금 그 잠시 쇼핑몰을 갔다가 어, 박수를 먹으러 갈 거예요 제가 박수 진짜 좋아하거든요 그래서 친구가 맛있게 하는 집이 있다고 해서 박수를 먹으러 갈 겁니다 어 날씨 진짜 좋다 바기마나 필링이야 필링 s i 필링 a k 야 yeah. 라발 라팔 라발 그리고 저기가 지금 제가 살고 있는 동네 큰 몰입니다 인도네시아에서 제일 크다고 하는데 어, mira ini sebenarnya ini uh, paling besar di Indonesia ya di antara mall ya Kimo iya iya iya katanya Pakuan Mall ini paling besar ah gitu hmm. ya Indonesia tidak Alasannya ada banyak barang-barang dan toko di sini karena ramadannya? ya? Iya, diskon. Ah, diskonnya? Ya, jadi mau Idul Fitri kan? Ya. Nah, jadi mereka ngadain yang namanya diskon. Ah, ini namanya diskon ya? Iya. Jadi oh. biasanya tuh huh? Oh. kalau di Indonesia, ya. kalau Lebaran ya. atau Idul Fitri itu semua orang pakai baju baru. Ah, jika Idul Fitri biasanya pakai baju yang baru ya? Pakai baju baru pasti mereka beli baju baru. Ah, gitu. Jadi di semua mall atau di semua store pasti ngadain yang namanya diskon. Ah, iya. Dan itu besar banget diskonnya. <laughs> Ah, besar banget ya? Iya. Sampai 70%. Oh, sampai 70% ya? Ah, tapi itu trik marketing. <laughs> Kita, <laughs> kamu akan beli apa ya? Kosmetik apa ya? Ah, hari ini lipstick dulu. Ah, lipsticknya? Ya. <laughs> Karena itu uh, <laughs> sudah hilang semua, jadi uh, sekalian beli itu mahal ya? Iya, jadi waktu shoot kemarin itu, ya? aku bawa semua pouch makeup aku kan. Ya? Dua hari aku bawa pouch makeup aku, jadi semua lipstick, terus eyebrow, ya. semuanya tuh ada di sana, terus hilang, terus aku nggak pakai eyebrow sekarang. Ini original udah Oh, ya? bener original ya? Iya. <laughs> 아니 나리 코리아야 어. 어? 이거 어디서 본 것 같은데? 이 다리 코리아 응어 맞네 네 benar ini juga 아 ini juga semua Korea ya kalau di sana itu lokal product ini ah di sini lokal bakso. Uh, aku mau bakso biasa aja ya. Kenapa gitu? Kamu nggak mau pakai ini? Ah, uh, enggak, enggak. Tulang rusuk. Enggak, mas, enggak. coba biasa lihat aja. dong mas, bakso tulang rusuk itu gimana? Ini loh, shoot. Iya. Oh, Ini yang tulang rusuk. Wow, ini besar banget ya. Oh. Ini berapa harga ya? Apa? Eh, yang ini berapa mas harganya? Yang tulang rusuk. 30 yang ini 30 ribu kok mau nggak coba itu hmm, daging 20. Oke, okay, aku akan coba yang besar ya. Yang ini ya, yang yeah. ini iya. satu. Berapa itu 30 ya, Mas? Terus coba hmm. lihat yang ini. Ini biasa. Nah, ini aku yang ini. Kamu oh. mau lihat yang ini nggak? Boleh Rian ya? Mas, aku boleh buka nggak? Kasih ya. Wow. banget ini. Oh ini iya, iya, besar ya ini. Iya. Oh ini lebih besar daripada ini ya tangannya. Ya? Oh tangan aku ada lipstick. Iya. <laughs> Oke ini ya mas ya. Mas aku pakai itunya tiga aja ya. Gorengan ini tiga. Tidak, ini harganya berapa ya? Ini untuk harga, ini tadi puluh ribu ya? 30 ribu. 30.000. Ini 20.000. 20 ribu ini 30 wah Buset. wah ini besar banget loh Hmm, ayo coba makan enak banget coba ini. bagaimana makannya ini? 어 Aku pasti 국물 ya. 한번 먹어보겠습니다 아 이게 말을 안 드렸네 이게 박수입니다 박수 Aku harus banget pakai namanya sambal. 인도네시아 사람들은 매운 거를 제일 좋아해요 도라이 도시아 국밥보다 습한 음. 이거 스푼 마시마스 너가 이게 네, 아빠야 오렌지 음. 아 이렇게 이런 이야기다 이니 음. 아 이게 뜯기도 힘드 너무 커가지고 음. 어. 이렇게 두 개 해서 그한 한국돈 5천원이 안 들었습니다 나중에 혹시 인도네시아 여행학원 오시면은 박수를 꼭 드셔보세요 박수입니다 자라 따바이 딴디 자자 <clears throat> 나중에 또 만나요 나중에 또 만나요 나중에 또 만나요 따기라기 어. 나중에 또 만나요. 나중에 또 마... 나중에 또 만나요. 나중에 또 만나요. 나중에 또 만나요, 여러분. 나중에 또... <laughs> 루파 라기!